souvent pour s'amuser. qu'il est comique. Il est, L'un agace son bec avec un bruit de gueule. L'autre mime en boitant. Le poète est si prince prince mots qui monte la bête et se rit de l'archer. est sur le sol,